嗯。 Kawo baro kame ka madaw diti ka m a n e t a ko ha wopiti me ka ha kodo ko watta ko da we me ga Kodo wai be una ni tetika bokotta. Ini ya. cita-cita. Cita-cita itu belum tentu kami akan capai atau tidak. Dan harapan kami. Kalau nanti memang PB Pon mau beli noken kami di sini, jangan PB Pon saja datang, tapi kita kawal mereka. Ini hati Wani emu inau ini eh, hashtag. awani be wo hamowi akiki kami karuba kaya may laban natin. Pag-iman na kamoy. Maraming.